unes sabates que no els agradaven les seves parelles. Aleshores s'anaven amb les parelles de les altres. Feien com si s'intercanviaren. Les altres sabates no les recolzaven. La millor amiga de les dues parelles sí que les recolzaven. Te tenim dret a triar la parella que vulguem, si elles també volen, varen dir les sabates. Tots ens donaven l'esquena, menys ja sabeu qui. Un dia, la millor amiga va fer una cosa increïble. Es va pujar a un escenari i va dir les coses bones que nosaltres havíem fet per elles. Coses bones. <coughs> Varen veure l'humor que ens volia. Ens varen emocionar un poc. Les demés sabates li varen donar la raó i varen pujar amb ella, un a un, fins que tots varen entendre la situació que estava passant. Al dia següent, tots estaven amb elles i els hi contaven lo malament que ho havien passat.